это тут за тухлые два лимона валяется. Киса, Алиса, это наши два миллиона. А чё они такие тухлые-то? Ну чё ты, блин, начинаешь? Не было других. Какие уже 2 миллиона на канале, ей пришла золотая кнопка на миллион. И у нашего канала Magic Family. Где мы вместе с ней снимаем общие видео. Сегодня там вышла просто безумно опасная прогулка. И тоже есть золотая кнопка на миллион. Хотя там уже больше двух лимонов. нам наша до сих пор не пришла. А сделайте нам подарок на 2 миллиона. Посмотрите, там новый ролик. Там у нас дети родились. Ну, не совсем у нас. И на нас напали. А вот это правда. Зато мы, мы, мы песню написали. Для наших мэджиков. Так что ставьте лайк и пишите нам комментарии. Хватит болтать, давайте уже сюда свои тухлые лимоны. И погнали новый трек. Это просто песня про жизнь, ты там держись, давай держись. Это просто песня про жизнь, ты там держись, держись давай. Всякое бывает в кино, но это не факт, что так будет всегда. Всякое бывает ой, но это не значит, что оно навсегда. Мы ошибаемся, лажаем, но такое бывает. Мы любим, но обижаем, да такое бывает. Обижаемся сами, случается с нами Просто мы живы Мы обнимаем чужих, а друзей удаляем А в сети не себя, а роли экран Нам кажется порой этот мир слишком злой Просто мы живы Это просто песня про жизнь, ты там держись Давай, давай Это просто песня про жизнь, ты там держись Давай, держись, а. Это просто песня про жизнь, ты будет так Будет все, как ты захочешь, если ты захочешь, да Будь собой, будет путь, будь собой, будет путь Будет куда сделать шаг, если ты себе не враг Это просто песня про жизнь, ты там, держись. Давай, давай Это просто песня про жизнь, ты там, держись. Давай, держись, а. Это просто песня про жизнь, 下。